Nalazimo se negdje na 2756 metara nadmorske visine i dalje se penjemo. Ovdje se dosta osjeća da je zrak rijedak, tako da dišemo isprekidano i ubrzano, a dole u daljini ispod nas vide se neka austrijska sela. Evo, sad moram prekinuti i uzeti malo zraka. Od cijele ekspedicije još smo mi preostali. Ostatak ekipe je ostao negdje na 1800-1900 metara. Ali mi se ne predajemo. E, konačno smo iz e, široke, iz ove opasne šume pojavili se na nekom putu temperatura je sasvim ok, preko nule, visina, a da, nema kisika, eto, to je problem. Nema kisika, ali vidimo neki vidikovac, da, to je taj. E, doviđenja. Sad je ovo jedan novi izazov. Treba se popeti na toranj visok 480 metara. To ovak izgleda od ozno. Da, da, jedva se vidi vrh. Jebote, ti patiš od one... Malo. Isuse, još znaš koliki je? visok. Na krovu svijeta. Dobar dan. Ti dosta? još malo sad ne mogu ovdje ostati. Wow. Kako je dobro. Evo ga stari grad Samobor. Šta je meni ovo trebalo? Ajmo, ajmo, op, op, op, op, op, op. Op,